ከሕልም እረፍት የነሳው ንጉሥ በነጋታው ጠንቋዮችንና ኮከብ ቆጣሪዎችን ሰብስቦ የህልሙን ፍቺ ሲጠይቃቸው ከእነዚህ የያዕቆብ ልጆች ወይም ከበኒ እስራኤሎች አንድ ንግሥናህን የሚሽር ልጅ ሊወለድ ነው አሉት። ፊርዓውን ይህን ሲሰማ በጣም በመደንገጥ የበኒ እስራኤል ወንድ ልጆችን እንዳለ እንዲገደሉ አዘዘ። ምንም አይነት ወንድ ልጅ ቢረገዝ እንደሚገደልም ትዕዛዝ አስተላለፈ። የፊርዓውን ትዕዛዝ መተግበር ተጀመረ። በጣም ለቁጥር የሚያዳግቱ የበኒ እስራኤል ወንድ ልጆች እንደ ግፍ ተገደሉ። በመጨረሻም ይህ ሕግ ማሻሻያ መደረግ እንዳለበት የግብፅ ሕዝብ አቤቱታ ሲያቀርብ ፊርዓውንም ዘወትር የሚተገብረውን የግድያ ተግባር አንድ ዓመት ግድያ እንዲቆም እና አንድ ዓመት እንዲገደል አደረገ። በዚህ ሁኔታ ነበር የማይገደልበት ዓመት ላይ ሃሩን የተባለው የሙሳ ወንድም ተወልዶ በሚገደልበት ዓመት ደግሞ ሙሳ የተወለደው። ሙሳ ልክ እንደተወለደ የሙሳ እናት ሕፃኗል አይኗ እያየ እንዳይገደልባት በጣም ተጨነቀች። የምታደርገው ጠፍቷት በመዋለል ላይ ሳለች አላህም እናትየውን ከእንጨት የሆነ ሳጥን ሰርታ በዚያ ሳጥን ውስጥ ሕፃኑን እንድታስገባውና ሳጥኑንም ከነ ሕፃኑ ወንዝ ላይ እንድትጥለው አዟት ይህንንም ሕፃን ነቢይ አድርጎ እንደሚመልስላት ቃል ገባላት። በዚህ መሰረት የሙሳ እናት ሕፃን ልጇን በጨርቅ ጠቅልላ በሳጥን አሽጋ ሆዷ እየባባ በወንዙ አሻግራ ሸኘችው። ውሃውም ሳጥኑን ከነ ሕፃኑ እያንሳፈፈ የልጆችን ግድያ ትዕዛዝ ወደ ሰጠው ፊርዓውን ግቢ ይዞት ገባ። በሰዓቱ የፊርዓውን የሚስቱ አገልጋዮች እዚያ ወንዝ ዳር እየታጠቡ ነበርና ይህን ሳጥን ሲመለከቱ በውስጡ ወርቅ ያለ መስሏቸው ለእመቤታቸው ሳጥኑን ሳይከፍቱት በስጦታ መልክ ወስደው አስረከቧት። የሙሳ እህት እዚያ ቤተ መንግሥት ውስጥ ተቀጥራ ትሠራ ነበርና እናቱ የጣለችው ሳጥን በገዳዮቹ እጅ መግባቱን ስታረጋግጥ ወደ እናቷ ስትከንፍ ሄዳ ነገረቻት። እናትም ልጇን ተመልሳ ሄዳ ሁኔታውን እንድታጣራላት ላከቻት። ልጅቷም ሁኔታውን ለማጣራት ቤተ መንግሥት ተመልሳ መጣች። ንግሥቲቱም አገልጋዮቿና ባለቤቷ ባሉበት ቦታ ሳጥኑ እንዲከፈት አዘዘች። ሳጥኑ ሲከፈትም ልብን የሚያማልል ውብና ማራኪ ልጅ በሳጥኑ አገኘ። የፊርዓውን ሚስት ልጅ መውለድ አትችል ነበርና ልጅ ስለሌለ እባክህ ይህን ሕፃን አትግደለው፣ ወደፊትም ልጃችን አድርገን እንይዘዋለን አለችው። እሱ ሕፃኑን መግደል ቢፈልግም የሚስቱን ሐሳብ መቃረን አልፈለገምና በሐሳቧ ተስማማ። አሁን አስቸጋሪው ነገር መጣ። ይህን ምግብ ያልጀመረ ሕፃን ማን ያጥባው? የተለያዩ አጥቢ እናቶች ይህን ሕፃን ሊያጠቡ ቢሞክሩም ሕፃኑ ግን የማንንም ጡት ከአፉ ሊያስጠጋ ፈቃደኛ አልሆነ። ይልቁኑ አጥቢዎቹ ሲመጡ ይባስ ያለቅስ ነበር። የፊርዓውንም ሚስት እጅጉን ተጨነቀች። አላህ በልቧ የሙሳን ፍቅር ስለከተተባትም በሕፃኑ ለቅሶ ጭንቀት የምትገባበት ጠፋት። ይህ ሁሉ ሲሆን ሁኔታዎችን ትከታተል የነበረችው የሙሳ እህት ምንም እንደማታውቅ ሆና ይህን ሕፃን ለእናንተ የሚያሳድግላችሁን ቤተሰብ ላመላክታችሁ ታማኝም ናቸው አለቻቸው። ይህን ስትሰማ የፊርዓውን ሚስት ደስታዋ ወደር አጣ። የፈለጉትን ክፍያም ለአጥቂዋ እንደሚከፍሉም ቃል ገቡላትና የሙሳ ትክክለኛዋ እናት እንድትመጣ አደረጉ። የሙሳ እናት ቤተ መንግሥት ገብታ ልክ ልጇ ስትመለከት ልቧ ተንሰፈሰፈ። እምቧ ከዐይኗ ሊሾልክ ተቃረበ። እንደምንም ራሷን ተቋቁማ ሕፃኑን ልታጠባ ስታቅፈው ሕፃኑ ለቅሶውን ትቶ ጡቷን ይጠባ ጀመር። ፊርዓውንና አሲያ ወይም የፊርዓውን ሚስት ይህን ሲመለከቱ በጣም ተደሰቱ። በዚህ ሁኔታ የሙሳ እናት እየተከፈላት ልጇን ለሁለት ዓመታት ያህል አጠባችው። ጊዜ ጊዜን እየተካ ሙሳም ትልቅ ልጅ ሆነ። ምንም እንኳን ሙሳ የፊርዓውን የአብራኩ ክፋይ ባይሆንም በሕዝቡ ዘንድ ግን የፊርዓውን ልጅ በመባል ነው የሚታወቀው። ከዕለታት አንድ ቀን ሙሳ በጠራራ ፀሐይ ከተማ ውስጥ እየተራመደ ሳለ አንድ ግብፃዊና አንድ በኒ እስራኤላዊ ሲደባደቡ ተመለከተ። በኒ እስራኤላዊውም ሙሳን አድነኝ በማለት ተጣራ። ሙሳም ይህን ጊዜ ግብፃዊው ላይ የምትሰነዘረበትና ሳያስበው የግብፃዊው ሕይወት በሙሳ እጅ አለፈች። ይሁን እንጂ ማንም አላወቀበትም ነበር። ይህን ጊዜ ሙሳ በጣም በመጸጸት አላህን ምሕረት ለመነው። አላህም ተውበቱን ተቀብሎት ሙሳ ሆይ በልቅናዬ እምልልሃለሁ ይህችን የገደልካት ነፍስ ለቅጽበት እንኳን በእኔ ጌትነት ያመነች ብትሆን ከባድ ቅጣትን አቀምስህ ነበር አለው። ሙሳም ከዚያን ቀን አንስቶ የግብፃዊው ሟች ወገን መጥቶ እንዳይበቀሉት በጣም ስለሰጋ እንቅስቃሴውን በጥንቃቄ ማድረግ ጀመረ። በማግስቱም ሙሳ ከተማ ላይ ሳለ ይህ ትናንት ሲደባደብ የነበረው በኒ እስራኤላዊው የሙሳ ዘመድ ዛሬም ከሌላ ግብፃዊ ጋር ሲደባደብ ተመለከተ። የሙሳ ዘመድ ሙሳን ሲመለከት ዛሬም የእርዳታ ጥሪውን ለሙሳ አሰማ። ሙሳም ወገኑን በኒ እስራኤሉን ሲመለከት አንተ በርግጥ ግልጽ ጠማማ ነህ አለው። ወገኑም በትናንትናው ቀን ነፍስን እንደገደልክ ልትገድለኝ ትፈልጋለህን? በምድር ላይ ጨካኝ መሆንን እንጂ ሌላ አትፈልግም፣ ከመልካም ሰሪዎችም መሆንን አትፈልግም አለው። በዚያ አካባቢ የነበሩ የግብፅ ነዋሪያንም ወገናቸውን የገደለው ሙሳ መሆኑን ሲያውቁ እሱን ሊገሉት መመካከር ጀመሩ። ይህን የሰማ ሕዝቅኤል የተባለ ግብፃዊ ሙእሚን ለሙሳ ግብፃውያን አንተን ሊገሉ እየተመካከሩ ስለሆነ የግብፅን ምድር ለከህ እንድትወጣ እመክረሃለሁ ብሎ መከረው። ሙሳም የግብፅን ምድር ትቶ በረሃውን እያቆራረጠ እግሩ ወደ መራው ቦታ መጓዝ ጀመረ። ብዙ ተጉዞ ረሃብ ጥማትና ድካም ድንበር አልፈው ካደከሙት በኋላ መድየን የምትባል ሀገር ደረሰ። የነቢዩላህ ሹዓይብ ትረካ ላይ እችን ቦታ እንድታስታውሱ ጠቆም አድርጌ ነበር። እሺ። ሙሳ በከተማዋ መግቢያ ላይም ሲደርስ የመድየን ከተማ ነዋሪያን በሙሉ እንስሳዎቻቸውን ውሃ የሚያጠጡበትን አንድ ምንጭ ቦታ ደረሰ። ልክ እዛ ሲደርስ ሕዝቡ በሙሉ ውሃ ሲያጠጣ፣ ሁለት ሴቶች ግን በጎቻቸውን ወደ ውሃው እንዳይጠጉ ሲከለክሉ ተመለከተ። ሙሳም ወደ ሴቶቹ ጠጋ ብሎ ለምን በጎቻችሁን ውሃ መጠጣት ተከለከላችሁ? ሲል ጠየቃቸው። ሴቶቹም እኛ በጎቻችንን ይዘን ከወንዶች ጋር እዚያ ግፊያ ውስጥ መግባት ስለምናፍር ሁሉም እንስሳዎቻቸውን አጠጥተው ሲሄዱ ነው እኛ የምናጠጣው። የሚያግዘን ሰው የለም። በዚያ ላይ አባታችን ትልቅ ሽማግሌ ነው አሉት። ሙሳም የሴቶቹን በጎች ሊያጠጣላቸው በጎቹን እየነዳ ግፊያውን ሰንጥቆ መሃል አስገብቶ አጠጣላቸው። ሙሳም አቅማም ስለነበረም ማንም ገፍቶ አይችልም። በጎቹን እስኪጠግቡ ካጠጣላቸው በኋላ ሰብስቦ ለሴቶቹ አስረከባቸው። ሴቶቹም ሙሳን በጣም አመሰገኑት። በጎቻቸውን እየነዱ ወደ አባታቸው ተመለሱ። ሁሉም እንስሳቶቹን ካጠጣ በኋላ የምንጩን ቦታ ለቆ ሲሄድ ሙሳ ብቻውን እዛው ቀረ። የትም መሄጃ የለውም። ከዚያም ወደ አንድ ዛፍ ጥላ ጋር ሄድና ያ አላህ እኔ ከመልካም ነገር ምንም ይሁን ምን ወደ እኔ ለምታወርደው ፈላጊ ነኝ ሲል አላህን ተማጸነው። ብዙም ሳይቆይ ከቅድሞቹ ሴቶች አንዷ እየፈራች መጣችና መሬት መሬቱን እያየች በጎችን ስላጠጣህልን አባቴ ውለታውን ሊመልስልህ ይፈልጋል። ስለዚህ ና እኛ ቤት እንሂድ አለችው። ሙሳም ብድግ ብሎ ተነሳና መሄድ ጀመሩ። እየሄዱ ሳለ ልጅቷ መንገዱን ለመጠቆም ፊት ፊት ስትራመድ ሙሳ ወጣትም ስለሆነ ከኋላ ሆኖ እሷን መመልከት ስላልፈለገ ጠርቷት ከኋላ ኋላው እንድትራመድና መታጠፊያዎችንም ሲደርሱ ወደ ቀኝ ከሆነም ወደ ግራ ድንጋይ በመወርወር እንድታሳውቀው ነግሯት እሱ ከፊት ፊት መራመድ ጀመረ። አባታቸው ነቢዩላህ ሹዓይብ ዘንድም ደረሱና አባታቸው ሙሳን አመስግነውት ከየት እንደመጣ ሲጠይቁት ሙሳም ሙሉ ታሪኩን ተረከላቸው። ወደ መዲን የመጣበትን ምክንያት በግልጽ ነገራቸው። ሙሳ ከዚህ በኋላ የትም መሄጃ እንደሌለው የተመለከተውም የሴቶቹ አባት ለስምንት ዓመታት ያህል በጎችን የምታገድልኝ እንደሆን እኔ ከሁለቱ ሴት ልጆቼ አንደኛዋን እድርልሃል፣ ግን አንተን ደስ ካለ ስምንቷን ዓመታት አስር ሙላት አሉት። ሙሳም በሐሳባቸው ተስማምቶ ለአስር ዓመታት ያህል በታማኝነት አገለገላቸው። በመጨረሻም አስሩ ዓመት ሲሞላ ሙሳ ሹዓይብን የገባለትን ቃል እንዲያሟላ ጠየቀውና ወደ ሌላ ሀገርም መሄድ እንደሚፈልግ ነገረው። ሹዓይብም ሴት ልጁን ሞሽሮ ከተለያዩ ስጦታዎች ጋር ለሙሳ ጀባ አለው። ሙሳም ሚስቱንና ከሹዓይብ የተበረከተለትን እንስሳቶች ይዞ ጉዞ ጀመረ። በጉዞ ላይ ሳሉም ሰይና የተባለ ቦታ ላይ በሚገኝ የጦር ተራራ ላይ ሲደርሱ መሽቶ ጨለመባቸው። እዛው ጋር ሳሉ መንገዱን ተወዛገበባቸው። ወዴት እንደሚሄዱና ከየት በኩል እንደመጡ ሁላ ጠፋባቸው። በዚህ ጨለማ ሁኔታ ላይ ሳሉ ከተራራው በስተቀኝ በኩል የሚነድ እሳት የሚመስል ነገር ሙሳ አየና ለሚስቱ እዚሁ ጠብቅኝ፣ ከተራራው ጫፍ የሚነድ እሳት ስላየው ለኩሽ እመጣለሁ፣ ወይም መንገድ ወዴት እንደሆነ እጠይቃለሁ ብሏት ሄደ። ሙሳ እሳቱ ወደሚንቀለቀልበት ተራራ ላይ በጨለማው ከወጣ በኋላ ሲያይ ምንም እሳት የለም። ሙሳም ደነገጠ። በዚህ ሁኔታ ላይ ሳለ ከወደ ኋላ በኩል አንተ ሙሳ የሚል ድምፅ ሰማ። ሙሳ ተደናግጦ ሲዞር እኔ ጌታ አላህ ነኝ፣ መጫሚያዎችህንም አውልቅ፣ አንተ በተቀደሰው ሸለቆ በጡዋ ነህና፣ እኔም መረጥኩ፣ የሚወርድልህንም ነገር አዳምጥ። እኔ አላህ እኔ ነኝ፣ ያለ እኔ አምላክ የለምና ተገዛ። ሰላትንም በእርሷ እኔን ለማውሳት ስገድ። ሰዓቲቱ በርግጥ መጪ ናት። ልደብቃት እቃረባለሁ። ነፍስ ሁሉ በምትሰራው ነገር ትመነዳ ዘንድ መጪ ናት። በእርሷ የማያምኑና ዝንባሌውን የተከተለውም ሰው ከእርሷ አያግደህ ትጠፋለህና አለው። ሙሳ በድንጋጤ ዝምታ ወሮታል። አላህም ቀጠል አድርጎ ሙሳ ሆይ ይህችም በቀኝ እጅህ ያለችው ምንድናት? አለው። ሙሳም እየተርበተበተ እርሷ በትሬ ናት፣ በእርሷ ላይ እደገፍባታል በእርሷም ለፍየሎቼ ቅጠልን አረግፍባታል ለእኔም በእርሷ ሌሎች ጉዳዮች፣ ጥቅሞች አሉ አለው። አላህም ሙሳ ሆይ በትርህን ጣላት አለው። ሙሳም እሺ ብሎ በትሯን ሲጥላት በትሯ የምትሯሯጥ እባብ ሆነች። ሙሳ እባቡን ሲያይ እግር ያውጭኝ ብሎ ሲበረግግ አላህ አንተ ሙሳ አትፍራ፣ እባቧን ያዛት እንደነበረች ዱላ አደርጋታለሁ አለው። ሙሳም እየተንቀጠቀጠ እባቧን ሲይዛት እንደነበረች ዱላ ሆነች። ከዚያም አላህ ሙሳ ሆይ እጅህን በብብትህ ውስጥ አስገባ አለው። ሙሳም እሽ ብሎ እጁን በብብቱ ሲያስገባ እጁ እንደ መብራት ያበራ ጀመር። ሙሳ እጁን በዚሁ መልኩ ሲያይ በሽታ መስሎት በጣም ተጨነቀ። ያን ጊዜ አላህም ሙሳ ሆይ አትፍራ፣ ይህ ከኛ የሆነ ተአምር ነው አለው። አላህም ቀጠል አድርጎ ሙሳ ሆይ ወደ ግብፅ ተመለስ፣ ፊርዓውንም ወሰን አልፏል አለው። ሙሳም ጌታዬ ሆይ ልቤን አስፋልኝ፣ ነገሬንም ለኔ አግራልኝ፣ ከምላሴም መኮላተፍን ፍታልኝ፣ ከቤተሰቦቼም ለኔ ረዳት አድርግልኝ፣ ሃሩንን ወንድሜን ኃይሌን በርሱ አበርታልኝ፣ በነገሬም አግራው በብዙ እናጠራህ ዘንድ በብዙ እንድናወሳ አንተ በእኛ ነገር አዋቂ ነህና አለው። አላህም የሙሳን ፍላጎት እንደሚያሳካለት ቃል ገባለትና ሙሳም ወደ ሚስቱ በመሄድ ወደ ግብፅ መሄድ እንዳለባቸው ነግሯት ከሚስቱ ጋር ጉዞ ወደ ግብፅ ጀመሩ። ግብፅ እንደገቡም ሙሳ የወንድሙን የሃሩን ቤት በመግባት ለሃሩን ሁሉንም ነገር ነገሩ። ሃሩንም እጅጉን በመደሰት በሐሳቡ ተስማማ። በነጋታው ሙሳና ሃሩን ያለምንም ፍራቻ ወደ ፊርዓውን ቤተ መንግሥት ዘልቀው ገቡ። ከዚያም ፌርዓውንም እንደተገናኙም ወደ አላህ እንዲመለስና በኔ እስራኤሎችን እንዳይበድል ሙሳና ወንድሙ ሃሩንም የአላህ መልእክተኞች መሆናቸውንም አክለው ነገሩት። ፊርዓውንም ከአስር ዓመት በፊት እቤቱ ይኖር የነበረውን ሙሳ በትኩረት ሲመለከት አወቀውና አንተ ሕፃን ሆነ እቤቴ አላሳደግኩህም እንዴ? ያችንም የሠራሃትን ሥራህን አልሠራህምን? አንተም ከውለታ ቢሶች ነህ አለው። ሙሳም ያን ጊዜ ተሳስቼ ነው። ከዚያም እናንተ ትገሉኛላችሁ ብዬ ሩቅ ሀገር ሸሸው። እዚያው ጌታዬም ጥበብን ሰጠኝ። ይህችም የእስራኤልን ልጆች ባሪያ በማድረግህ በእኔ ላይ የምትመጻደቅባት ጸጋ ናት አለው። ፊርዓውንም ላከኝ የምትለው የዓለማትን ጌታ ምንድን ነው? አለው። ሙሳም የሰማያትና የምድር በመካከላቸውም ያለው ሁሉ ጌታ የምታረጋግጡ ብትሆኑ ነገሩ ይህ ነው አለው። ፊርዓውን ትንሽ ሳቀና ወደ ዙሪያው ያሉትን ሰዎች እየተመለከተ ሚለውን አትሰሙም እንዴ አላቸው። ሙሳም የምስራቅና የምዕራብ በመካከላቸውም ያለው ነገር ሁሉ ጌታ ነው ታውቁ እንደሆናችሁ እመኑበት አላቸው። ፊርዓውንም ከእኔ ሌላ አምላክን ብትይዝ በእውነቱ ከእስረኞቹ አደርግሃለሁ አለው። ሙሳም እኔ ከአላህ ዘንድ የተላኩ ስለ መሆኔ ማስረጃ ባመጣለስ አለው። ፊርዓውንም እስቲ ማስረጃህን አምጣ እውነተኛ ከሆንክ አለው። ሙሳም ይህን ሲሰማ ብትሯን ጣላት። ወዲያውኑ ወደ እባብነት ተቀየረች። ጣቱንም በብብቱ አስገብቶ የምታንጸባርቅ ሆና አወጣት። ፊርዓውን እችን ሲያይ አሃ ይህማ ግልጽ ድግምት ነው፣ እንደውም እንዳንተ ያሉ ድግምተኞች በግዛቴ ብዙ ስላሉ ቀጠሮ እንያዝና እንገናኝ፣ ማን እንደሚያሸንፍ እናያለን አለው። ሙሳም በዚህ ተስማምቶ ትልቅ ህዝባዊ በዓል በሚከበርበት ቀን ቀጠሮ ተያይዘው ያን ቀን በሰላም ተለያዩ። ቀን ቀንን ወራት ወራትን እየተተካ ሙሳና ፊርዓውን የያዙት ቀጠሮ ወቅቱን ጠብቆ መጣ። ህዝቡ የዛሬዋን የቀጠሮ ቀን ፍጻሜ ሊመለከት ለቁጥር አዳጋች ሆኖ በሰልፍ ተሰብስቧል። ድግምተኞችም ዕድሜ ልካቸውን ሲጠበጥቡት የከረሙትን አስደናቂ ድግምት ይዘው ከሙሳ ሊፋለሙ ሰልፍ ይዘው ቁጭ ብለዋል። የድግምተኞች ብዛት ሰላሳ ሺህ ነበር። ተመልካቹም ድግምተኛውም ንጉሱም ሙሳም ሁሉም ቦታውን ከያዘ በኋላ ድግምተኞቹ ቀስ ብለው ፊርዓውንን ግን እኛ ካሸነፍን ምንድን ነው ሽልማታችን አሉት። ፊርዓውንም እኔ ዘንድ የቅርብ ባለሟል ትሆናላችሁ አላቸው። አሁን ነገሩ ሊጀመር ፊርዓውን ዙፋኑ ላይ ተቀምጧል። ሙሳና ወንድሙ ከአንድ ጎኑ ሲሆኑ ድግምተኞቹም ከሌላኛው ጎን ቆመዋል። ሕዝቡ የትንቅንቁን ፍጻሜ ለማየት እጅጉን ጓጉቷል። ሙሳም ጨዋታው ከመጀመሩ በፊት አንድ አፍታ ወደ ድግምተኞቹ በመዞር ወየውላችሁ! በአላህ ላይ ውሸትን አትቅጠፉ፣ በቅጣት ያጠፋችኋልና። የቀጠፈም ሰው በእርግጥ አፈረ አላቸው። ድግምተኞቹም በጣም ተደናግጠው እርስ በርስ ይህማ የድግምተኛ ንግግር አይደለም መባባል ጀመሩ። ከዚያም ፊርዓውን ውድድሩ እንዲጀመር ትዕዛዝ አስተላለፈ። ድግምተኞቹም ወደ ሙሳ በመዞር አንተ ትጀምራለህ ወይስ እኛ እንጀምር አሉት። ሙሳም እናንተው ጀምሩ አላቸው። እሺ ብለው ሰላሳ ሺህ ድግምተኞች በእጆቻቸው የያዙትን ገመዶች ወደፊት መወርወር ጀመሩ። የወረወሩት ገመድ ተከማምሮ ተከማምሮ ትልቅ ዳገት ካከለ በኋላ ድግምተኞቹ የተመልካቹን አይን የሚያየውን ገመድ እባብ እንዲያስመስልላቸው አድርገው ደገሙባቸው። ሰው ሲያይ ተራራ የሚያክል የእባቦች ክምር ላይ እርስ በርስ እባቦች ይተራመሳሉ። ሕዝቡ በፍርሃት ተውጧል። ትዕይንቱ በጣም ያስደነግጣል። ዓለማችን አስተናግዳ የማታውቀው የድግምት አይነት ተከስቷል። ሙሳ ይህን ሲያይ እንዳይሸነፍና ሕዝቡ ከእምነት እንዳይርቅ ፈራ። አላህም ሙሳ እንዳይፈራ አድርጎ ካረጋጋው በኋላ አንተም በእጅህ የያዝካትን በትርህን ጣላት አለው። ሙሳም በትሯን ሲጥላት በትሯ ወዲያውኑ ወደ ትልቅ ዘንዶነት በመቀየር ድግምተኞቹ እባብ አድርገው የጣሉትን ሁሉ አንድ በአንድ በቅጽበት በልቶ ጨረሳቸው። የሙሳ ዘንዶ የድግምተኞቹን እባቦች ውጦ ካጠናቀቀ በኋላ ሙሳ ሄዶ ሲይዘው ተራራ የሚያህል የድግምት እባቦችን የዋጠው ዘንዶ ወዲያው ተመልሶ ወደ በትርነት ተቀየረ። ሕዝቡ ሁሉ የሚያየውን ማመን ተስኖት አይኑን አፍጥጦ ይመለከታል። የድግምተኞቹ አለቃ አይነ ስውር ነበርና ድግምቱን ጣለ እንጂ ምን እንደተከሰተ ለማየት አልታደለም ነበር። ድግምተኞቹም ላለቃቸው የጣልናቸውን ድግምቶች በሙሉ የሙሳ በትር ወደ ዘንዶ ተቀይሮ ዋጣቸው አሉት። አለቃቸውም ምንም ትርፍራፊም አላስቀረም አላቸው። ድግምተኞቹም አዎን፣ ከዚያ በኋላ እንዲያውም ተመልሶ ወደ በትርነቱ ተቀየረ አሉት። ይህን ጊዜ ማየት የተሳነው የድግምተኞቹ አለቃ ይህ ሙሳ የሚያደርገውማ ድግምት አይደለም፣ የፈጣሪ ተአምር ነው ብሎ በፊቱ በመደፋት ሱጁድ አደረገ። አለቃቸው ሱጁድ ሲያደርግ የተቀሩትን ድግምተኞች የዓለማት ጌታ ለሆነው አላህ ክብር እጅ ነስተው ግንባሮቻቸውን ከመሬት አላትሞ ሱጁድ ወረዱ። ከዚያም የዓለማት ጌታ በሆነውና የሙሳም የሃሩንም ጌታ በሆነው አላህ አምነናል አሉ። ፊርዓውን ይህን ሲሰማ በሕዝቡ ፊት ከፍተኛ እፍረት ተሰምቶት ለእናንተ ሳልፈቅድላችሁ በፊት በርሱ በሙሳ አመናችሁን? እርሱ በርግጥ ያ ድግምትን ያስተማራችሁ አለቃችሁ ነው። እናንተን ደግሞ እጆቻችሁንና እግሮቻችሁን በማናጋት ግራና ቀኝን በማፈራረቅ እቆራርጣችኋለሁ፣ በዘንባባም ግንዶች ላይ እሰቅላችኋለሁ። ማንኛችሁም ቅጣቱ በጣም ብርቱ የሚቆይም መሆኑን ታውቃላችሁ ብሎ ዛተባቸው። ዛቻውንም እግሮቻቸውንና እጆቻቸውን በመቆራረጥ እውን ያደርግ ጀመር። እነሱም እግሮቻቸውንና እጆቻቸውን ሲቆርጧቸው ጌታችን ሆይ በእኛ ላይ ትዕግስትን አፍስስ፣ ሙስሊሞች ሆነን ግደለን እያሉ ዱዓ ያደርጉ ነበር። ሰላሳ ሺህ ድግምተኞች ጠዋት ከቤታቸው ሲወጡ ካፊሮች ነበሩ፣ ማታ ላይ ደግሞ ሸሂዶች ሆኑ። ሱብሓነላህ። ያኔ ሙሳ ሰው ገድሎ እንዳይበቀሉት ሰግቶ ከግብፅ እንዲወጣ የመከረው ሰውዬ የፊርዓውን ሽንፈት ግልጽ መውጣቱን ሲመለከት በሕዝቡ ፊት ለሙሳ ማመኑን አወጀ። ከዚያም ከድግምተኞቹ ጋር አንድ ላይ ተሰቀለ። ያን ቀን በሙሳ አሸናፊነት ውድድሩ ተጠናቀቀ። ያን ቀን ሐቅ ወደ ላይ ከፍ ከፍ ብላ ውሸትም አንገቷን ደፋች። በማግስቱም ትናንትና የተሰቀለ የሙሳ የመካሪው ሚስት የሆነችው ሴት የፊርዓውንን ልጅ ተቀጥራ በማበጠር ላይ ሳለች ማበጠሪያው ከእጇ ሲወድቅባት ቢስሚላህ አለች። የፊርዓውንም ልጅ አባቴን ለማለት ፈልገች ነው አለች። አበጣሪዋም አይ አላህ ማለት የኔም ያንቺም የአባትሽም ጌታ ነው አለቻት። ልጅቷ ወዲያው ብድግ በማለት ሄዳ ለአባቷ ፌርዓውን የሆነውን ሁሉ ነገረችው። ፌርዓውንም አበጣሪዋን ከነ ሕፃን ልጇ በማስጠራት ጌታሽ ማን ነው አላት። አበጣሪዋም የኔም ያንተም ጌታ አላህ ነው አለችው። ፌርዓውን ይህን ሲሰማ ነሐስ ቀልጦ በትልቅ በርሜል ነገር ውስጥ እንዲሞላ ካደረገ በኋላ የተቀሩ ልጆቿንም ሰብስቦ አንደኛውን በቀለጠው ነሐስ ውስጥ ሲያስገባው ልጇ ዓይኗ እያየ ሥጋው ከአጥንቱ ተለያየ። ፊርዓውንም ዞር አለና አሁንስ ጌታሽ ማን ነው አላት። እሷም ካቋሟ ምንም ሳትዛነፍ የኔም ያንተም ጌታ አላህ ነው አለችው። አሁንም አንድ ልጇን አምጥቶ በነሐስ ቅላጭ ውስጥ አስገብቶ ከገደለ በኋላ ሐሳቧን ሲጠይቃት ከአቋሟ ፍንክች አላለች። እንዲህ እንዲህ እያለ ልጆቿን በሙሉ በቀለጠ ነሐስ ውስጥ ዘፍቆ ፈጃቸውና በጀርባዋ የተሸከመችው ሕፃን ብቻ ቀረ። እሱንም ወታደሮቹ በቀለጠው ነሐስ ውስጥ ሊወረውሩት ሲሉ ሆዷ አልቻለምና ልታፈገፍግ ሆነች። ገና ጡት የሚጠባውም ሕፃን እናቴ እውነት ላይ ነሽና ባለሽበት ጥኝ አላት። ሱብሓነላህ። እሷም ከእቅፏ ያለውን ሕፃን ለአላህ ስትል ለወታደሮቹ አሳልፋ ሰጠቻቸውና ከወንድሞቹ ቀላቀሉት። አሁን የእሷ ተራ ነው። ፊርዓውንም ከመሞትሽ በፊት ምን ትፈልጊያለሽ? አላት። እሷም ፈቃደኞች ከሆናችሁ የኔንና የልጆቼን አጥንቶች ሰብስባችሁ በአንድ ጉድጓድ ቅበሩን አለች። ኑዛዜዋንም ፈጸሙላት። ይህን ሁሉ ሲሆን በቅርበት ትከታተል የነበረችውም የፊርዓውን ሚስት አሲያ የአበጣሪዋ ሩሕ ሲወጣ መላእክት ሩሕዋን አጅበው ወደ ሰማይ ሲወጡ አላህ ግርዶሹን ከፍቶላት ተመለከተች። በነገራችን ላይ የፊርዓውን ሚስት ሙስሊም ነች፣ ግን ማንም አላወቀባት። ወደ ፊርዓውንም ዞር ብላ ተጠንቀቅ፣ አላህን እንዴት እንዲህ ትዳፈራለህ አለችው። ፊርዓውንም ይህችን አበጣሪ የለከፋት ልክፍት ብቻ ለክፎሽ እንዳይሆን ሲላት ባለቤቱ እኔ ምንም አልተለከፍኩም። ነገር ግን የኔም ያንተም የዓለማትም ሁሉ ጌታ በሆነው በኃያሉ አላህ አመኛለሁ አለችው። ፌርዓውን ቁጣውን መቆጣጠር እያቃተው የሚስቱን እናት በማስጠራት ልጅሽ ባበጣሪዋ አይነት ልክፍት ተለክፋለች። ይህ በምትለው የሙሳ ጌታ የማትክድ እንደሆን ሞትን አቅምሳታል አላት። እናትም ልጇን በሕይወት እንድትቆይላት ፌርዓውን የሚላትን ነገር እንድትታዘዝ ለመነቻት። የፌርዓውን ሚስትም አላህን ካጂ የምትሆን እንኳን መቼም አላደርገው ብላ መለሰችላት። ፌርዓውንም በገዛ ሚስቱ ላይ የቅጣት አርጩሜው ሊያወርድባት አራት ችካሎችን መሬት ላይ አስቸክሎ እሷን በአራት ማዕዘን በመወጠር አሰቃይቶ ገደላት። ያኔ ነፍሷ ልትወጣ ስትል ጌታዬ ሆይ አንተ ዘንድ በገነት ውስጥ ለኔ ቤትን ገንባልኝ፣ ከፊርዓውንና ከሥራውም አድነኝ፣ ከበደለኞቹ ሕዝቦችም አድነኝ ብላ ዱዓ አደረገች። አላህም በዚያች ቅጽበት ለሷ በጀነት ያዘጋጅላትን እንድትመለከት ሲያደርጋት ፈገግ አለች። ፊርዓውንም ይህን እብደት ተመልከቱ እየተቀጣች ትስቃለች ብሎ ሳይጨርስም አሲያ ነፍሷ ወጣች። ፊርዓውን የሕዝቡን ሁኔታ ሲመለከት ሁሉም የሙሳ ነገር እንዳስደነገጠውና ሕዝቡ ሁሉ ወደ ሙሳ እምነት እንዳይገባ ስጋት አደረበት። ፊርዓውንም የግንባታ ሚኒስትር ለሆነው ሃማን ሃማን ሆይ ትልቅ ግንባታ ወደ ሰማይ ገንባልኝ፣ እስቲ የሙሳን ጌታ አየዋለሁ አለ። ሃማንም ግንባታው ሰባት ዓመታትን ያስቆጠረ በጣም ረዥም ሕንፃ መገንባት ጀመረ። ሙሳ ይህን ሲመለከት በውስጡ ስጋት አደረበት። ይህን ጊዜ አላህም ሙሳ ሆይ ዝም ብለው እሱ በሰባት ዓመት የገነባውን በቅጽበት እደርምሷል አለው። ግንባታውም ተገንብቶ ከተጠናቀቀ በኋላ አላህ ጅብሪልን አዘዘውና ጅብሪል ግንባታውን በቅጽበት ብትንትኑን አወጣው። ፌርዓውንም እጅጉን በመናደድ በኒ እስራኤሎችን ግብፃውያን እንዲያሰቃዩአቸው ትእዛዝ ሰጠ። ግብፃውያንም ወሰንን ያለፈ ስቃይና እንግልትን በበኒ እስራኤሎች ላይ ያደርሱባቸው ጀመር። በኒ እስራኤሎችም የሚደርስባቸውን ስቃይና እንግልት መቋቋም ሲያቅታቸው ሙሳ ዘንድ መላ እንዲላቸው ስሞታ አቀረቡ። ሙሳም እስራኤላውያን እንዲታገሱና ወደፊትም ድሉ የነሱ መሆኑን አበሰራቸው። ሙሳ ምንም እንኳን ዘወትር ፊርዓውንንና ህዝቦቹን ወደ አላህ ቢጣራም ከጥመታቸው ለአፍታ አልተወገዱም ነበር። አላህም ይህንን ሲመለከት ተከታታይ ዶፍ ዝናብ በመልቀቅ አዝርዕቶቻቸውንና ፍራፍሬዎቻቸውን እንዳልነበረ አድርጎ በጎርፍ አጥለቀለቀባቸው። ግብፃውያንም ሙሳ ጋር በመሄድ እባክ ጌታህን ለምንና ይህን መቅሰፍት አስወግድልን። ይህን ይቅር ብሎን ካስወግድልን እኛም እናምናለን፣ እስራኤላውያንንም እንለቅልሃለን አሉ። ሙሳም አላህን በመማጠን ዝናቡ እንዲቆም አደረገላቸው። በጎርፍ የተጥለቀለቁትን ፍራፍሬዎችና አዝርዕቶች ዳግም አቆጠቆጡ። ከዚያም ግብፃውያን ዳግም ወደ ክህደታቸው ተመለሱ። አላህም ያን ጊዜ የአንበጣ መንጋ ለቀቀባቸውና አዝርዕቶቻቸውን ፈጀባቸው። ግብፃውያን አሁንም ወደ ሙሳ በመሄድ የተለመደውን ቃል በመግባት ልመናቸውን ቀጠሉ። ሙሳ እሺ ካመናችሁ ጌታዬን እለምንላችኋለሁ በማለት አላህን ተማጥኖ የመጣውን በላ አላህ አነሳላቸው። መቅሰፍቱ ሲወገድላቸው አሁንም ወደ ቀድሞ ክህደታቸው ተመለሱ። አላህም ምንም አይሳነውምና የነቀዝ መንጋ ለቀቀባቸው። ያስቀመጡትን እህል እንዳለ ፈጀባቸው፣ እሚበሉትን እስኪያጡ ድረስ። አሁንም ሙሳ ዘንድ በመምጣት ከጌታ አስታርቀን እያሉ ስሞታ ማሰማት ጀመሩ። ሙሳም ዱዓ አደረገላቸው። ነቀዙ ከግብፅ ምድር ጠፋላቸው። ነቀዙ ሲጠፋ እነሱም ዳግም ወደ ክህደታቸው ተመለሱ። አላህም የእንቁራሪት መንጋ ለቀቀባቸው። ድስቶቻቸውን፣ ምግቦቻቸውንና ቤቶቻቸውን እንቁራሪቶች ለጉድ ወረሯቸው። ይህንንም መቋቋም ሲያቅታቸው ወደ ሙሳ በመሄድ ከአሁን በኋላ አይለመደን በማለት የተለመደውን ቃል ገቡለት። ሙሳም ጌታውን ለምኖ መቅሰፍቱን አስወገደላቸው። ነገር ግን ልክ መቅሰፍቱ እንደተወገደላቸው ነበር ግብፃውያን ወደ አመፃቸው ዳግም የተመለሱት። ያን ጊዜ አላህም የግብፃውያንን ውሃ በደንብ በከለው። እስራኤላውያንና ግብፃውያን ከአንድ ምንጭ እየተጠቀሙ እስራኤላውያን ንጹሕ ውሃ ሲጠጡ፣ ግብፃውያን ግን ውሃቸው ወደ ደምነት እየተቀየረ የሚጠጡትን አጡ። እነዚህ ከሃዲያን አሁንም መሸሻ የላቸውምና ዳግም ወደ ሙሳ በመሄድ ልመናቸውን አጠናክረው ቀጠሉ። ሙሳም ዱዓ አድርጎ ውሃቸውን ሲያጠራላቸው ዳግም ወደ ክህተታቸው ተመለሱ። ሙሳ አሁን ተስፋ ቆርጧል። እሱም እጁን ወደ ላይ አነሳና ጌታችን ሆይ አንተ ለፊርዓውንና ለሹሞቹ በቅርቢቱ ሕይወት ጌጥንና ብዙ ገንዘቦችንም በርግጥ ሰጠህ። ጌታችን ሆይ ከመንገድህ ያሳስቱ ዘንድ ሰጠሃቸው። ጌታችን ሆይ ገንዘቦቻቸውን አጥፋ፣ በልቦቻቸውም ላይ አትም አሳማሚን ቅጣት እስከሚያዩ አያምንምና ሲል ዱዓ አደረገ። አላህም ንብረቶቻቸውን ሁሉ ነፍጓቸው ጌጣጌጦቻቸውንና ፈረሶቻቸውን ብቻ አስቀረላቸው። አላህ ይህን ካደረገ በኋላ ሙሳን የዩስፍ አስክሬን ያለበትን ሳጥን ይዘህ የእስራኤላውያንንም አስከትለህ በሌሊት ግብፅን ለቀህ ውጣ አለው። ሙሳም የዩስፍ አስክሬን ያለበትን ቦታ ስላላወቀ የሆነች አርዊት ቦታውን ጠቁማው አስክሬኑን ከነሳጥን ካዘጋጀ በኋላ እስራኤላውያንን ከግብፃውያን የተለያዩ ማጌጫ መሳሪያዎችን እንዲዋሷቸው አደረገ። ከዚያም ሙሳ 620 ሺህ እስራኤላውያን ወገኖቹን ይዞ በሌሊት ማንም ሳያውቅ ሙሳ ከኋላ ሆኖ ሃሩን ደግሞ ከፊት ሆኖ የግብፅን ምድር ትተው ወጡ። ሌሊቱንም ሲጓዙ አድረው የግብፅን ድንበር እያገመሱ መጡ። የግብፅ ሕዝብ ሀገር ሰላም ነው ብለው ሌሊት ከእንቅልፍ ሲነቁ ከተማይቱ ባዶ ናት። ወዲያው ለፊርዓውን በማስተላለፍ ፊርዓውንም በዚያ ሌሊት አንድ ሚሊዮን ስድስት መቶ ሺህ ወታደሮችን ይዞ የነ ሙሳን ኮቴ ተከትሎ ወጣ። የፊርዓውን ፈረሰኞች እጅግ የተካኑ ከመሆናቸው የተነሳ ፀሐይ ልክ ጀንበሯን ተሻግራ ብቅ ስትል ፈረሰኞቹም ቀይ ባህር ላይ ከበኒ እስራኤላውያን ጋር ከርቀት ተያዩ። ያ አላህ! በኒ እስራኤላውያን የግብፃውያን ወታደሮች በፈረሶቻቸው ግልቢያ የሚያነሱትን አቧራ ሰማዩን ሞልቶ ሲመለከቱ ምድር ጠበባቸው፣ መሄጃ ጠፋባቸው። ሙሳ ሃሩንና ዩሽዕ ኢብን ኑን አንዴ ወደ ውሃው ጠጋ ይላሉ፣ አንዴ ትተው ይመለሳሉ። አንዴ ከህዝቡ ይቀላቀላሉ፣ ወዲያው ትተውም ይበታተናሉ። የሚሆኑት ጠፍቷቸዋል። ህዝቡም ጭንቀት ወሮታል። እንዴት አይጭነቁ? በፈረሱ ኮቴ የሰማይን ድምቀት በአዋራው የሚያደበዝዝ ወታደር መጥቶ ፊታቸው ላይ እየተደቀነ ወደፊት እንዳይሸሹ ባህሩ ያስፈራል። ማዕበሉ የተቆጣ ይመስላል። ወደ ቀኝ ወደ ግራ እንዳይሸሹ በጣም ትላልቅ ተራራዎች ከሁለቱም በኩል ማን ወንድ ይድፈርን የሚሉ ይመስላል። ወደ ኋላ እንዳይሸሹም ፊርዓውን ያን ያህል ቁጥር ያለው ታጣቂ ወታደር ይዞ እየተቃረበ ነው። ሁሉም በጭንቀት የሚናገረው ጠፍቶታል። ዩሽዕ እብኑ ኑን ሙሳን ግን ወደዚህ እንድንመጣ አላህ ነው ያዘዘህን አለው። ሙሳም አዎን አለው። አሁን ፊርዓውን ተቃርቧል። ወታደሮቹም እስራኤላውያንን በያዙት ሰይፍ ሊቀራመቷቸው ሰይፎቻቸውን እያዘጋጁ ነው። እስራኤላውያንም የግብፃውያን ብዙ መቃረብ ሲመለከቱ እረ ሙሳ አንድ በለን እንጂ ደረሱብን፣ ሊጨርሱን እኮ ነው አሉት። ሙሳም አይ ጌታዬ ከኔ ጋር ነው፣ እራሱ ይመራኛል አላቸው። አላህም ሙሳ ሆይ በያዝከው በትር ባህሩን ምታ ብሎ ወሕይ አወረደለት። ሙሳም በታዘዘው መልኩ ባህሩን ሲመታ ባህሩ ውስጥ አስራ ሁለት መንገዶች ተከፈቱ። ልክ ባህሩ እንደ ግድግዳ ቀጥ ብሎ ቆመ። እስራኤላውያን ቁጥራቸው ምንም እንኳን ብዙ ቢሆንም ያ ሁሉ ሕዝብ በአስራ ሁለት ጎሳዎች ብቻ የተወሰኑ ናቸው። ሁሉም ሰው ጎሳውን እየተከተለ በአስራ ሁለቱም በሮች ገብተው ባህሩን መሻገር ጀመሩ። እስራኤላውያን ሁሉ ባህሩን መሻገር ጀምረው መሃል ላይ ደርሰው ሳለ ፌርዓውን ከነ ወታደሮቹ መጣ። ሲመጣ ማመን የማይችለውን ነገር ተመለከተ። ፌርዓውን ባህር እንዲህ እንደ ግድግዳ ቆሞ ማየቱ ምንም እንኳን ቢያስደምመውም ስሜቱን ልበቅ አደረገና ወደ ወታደሮቹ ዞር ብሎ አታዩም እንዴ? ባህሩ ለኔ ክብር ተከፈተ። እኚህ ወራዳዎችን ገብተን እንያዛቸው ኑ ብሎ ወታደሩን በሙሉ ይዞ ወደ ባህሩ ሊገባ ሲል ፈረሱ እምቢ አለው። ቢለው ቢሰራው፣ ወዲያ ቢያዞረው፣ ወዲህ ቢያዞረው ፈረሱ ምንም ሊታዘዝለት አልቻለም። ከዚያም ጅብሪል የምታምር ፈረስ ይዞ በወታደር ተመስሎ ወደ ባህሩ ዘልቆ ሲገባ የፍርዓውንም ፈረስ ጅብሪል የወጣበትን ፈረስ እያሸተተ ሲከተል ወታደሮችን የጫኑ ፈረሶችን በሙሉ ያችን ፈረስ ሲያዩዋት ተከትሏት ወደ ባህር ውስጥ መጋለብ ጀመሩ። አላህም ሁሉም እስኪገቡ ዝም አለ። በመሃል ፊርዓውን ወደ ኋላ መመለስ ሲያስብ መንገዱን ሁሉ የፈረሶች ጋጋታ ሞልተውት ምንም መንገድ አጣ። ከዚያም ሁሉም ወታደር ባህሩ መሃል ሲገቡ እስራኤላውያን ደግሞ ተሻግረው አለፉ። አስቡት የአላህን ሒክማ። የመጀመሪያዎቹን እያሻገረ መሃል ሲደርሱ ጠላቶችን ደግሞ አስገባ። የመጀመሪያዎቹ ተሻግረው ሲያልቁ አላህ እንደ ግድግዳ ያቆመውን ባህር እዚያው ለቀቀውና አጥለቀለቃቸው። ሁሉም በውሃው ተጥለቅልቀው ሲወራጩ ጅብሪል ፊርዓውንን ለየት አድርጎ ያዘውና በአፉ ጭቃ መሙላት ጀመረ። ለምን ጭቃ እንደሚሞላበት ታውቃላችሁ? ምናልባት አሳዛኝ ንግግር ተናግሮ እንዲህ ካመፀ በኋላ አላህ እንዳይምረው ነው። በመጨረሻም ማዕበሉ እያንገላታው አንድ ይወጣ አንድ ይገባ እያደረገው ሳለ ድንገት አፉን እንደምን ወጣ አድርጎ አመንኩ፣ እነሆ ከዚያ የእስራኤል ልጆች በእርሱ ካመኑበት አላህ በስተቀር ሌላ አምላክ የለም፣ እኔም ከታዛዦቹ ነኝ አለ። ይህን ጊዜ ሚካኤልም ከአሁን በፊት በርግጥ ያመትክ ከአጥፊዎችም የነበርክ ስትሆን አሁን አመንኩ ትላለህ አለው። አላህም ዛሬማ ከኋላ ላሉት ትውልድ ተአምር ትሆን ዘንድ በድን ሆነ ከባህሩ እናወጣሃለን አለው። ይህ ሁሉ ሲሆን ይከታተሉ የነበሩ እስራኤላውያን ፊርዓውን አልሰመጠም በማለት ከነቢያቸው መከራከር ጀመሩ። ሙሳም ዱዓ አድርጎ የፊርዓውንን አስክሬን ከባህር ውስጥ አስወጥቶ አሳያቸው። ከዚያም ሙሳ ሁለት ክፍለ ጦር አዘጋጀና እያንዳንዱን ክፍለ ጦር በአስራ ሁለት ሺህ ወታደሮች አደራጀ። ሁለቱንም ክፍለ ጦሮች ወደ ግብፅ ሄደው በከተማው ያለውን እንዳለ ማርከው እንዲመጡ ላካቸው። ወታደሮቹም ብዙ ተጉዘው ግብፅን ለመዋጋት ሲገቡ ምንም የሚዋጋ አካል የለም። ሽማግሌዎች፣ ሕፃናትና ሴቶች ብቻ ነበር የቀሩት። ሁሉም የማዕበሉ ሰለባ ሆነዋል። ከዚያም ከተማዋ ላይ ያሉ ወርቆችንና ጌጣጌጦችን ጠራርገው ተመለሱ። እስራኤላውያን ትንሽ እንደቆዩም ሙሳን የምንማርበትን አንድ መጽሐፍ ከጌታ ዘንድ አምጣልን አሉት። ሙሳም አላህን ተማጸነ። አላህም ሙሳን ወደ ሳይና በመሄድ ጦር ተራራ ላይ እየጾመ ለሰላሳ ቀናት እንዲያወድሰው አዘዘው። ሙሳም የእስራኤላውያንን ጉዳይ ለሃሩን አደራ ሰጥቶት ወደ ሳይና ሄደ። እዛም ሰላሳ ቀናትን እየጾመ ካሳለፈ በኋላ ድጋሚ አስር ቀናትን እንዲጨምር አላህ አዘዘው። ሙሳም የጌታውን ትእዛዝ በደስታ አጠናቀቀ። ከዚያም ሙሳ አላህ ኪታቡን ሊሰጠው ወደ ጠራው ቦታ እየተጓዘ ሳለ ጾመኛ ስለሆነ አፉ እንዳይሸት ሰግቶ አንድ እንጨት በመስበር ቁጭ ብሎ ጥርሱን መፋቅ ጀመር። አላህም ሙሳ ሆይ የጾመኛ የአፉ ሽታ እኔ ዘንድ ከሚስክ ሽቶ በላይ ውድ እንደሆነ አታውቅም እንዴ? አለው። በዚህ ሁኔታ አላህን ሙሳ ብዙ ካወሩ በኋላ ሙሳ ይህን የሚያወራው ጌታውን ማየት ፈለገና፣ ያ አላህ እስቲ አንዴ ተገለጽልኝና ልይህ አለው። አላህም ሙሳ እኔን ማየት አትችልም፣ ግን እስቲ ወደዚያ ተራራ ተመልከት፣ እኔ ለተራራው እገለጽለታለሁ። ተራራው የኔን መቋቋም ከቻለ ላንተ እገለጽልሃለሁ ግን ለማንኛውም ተራራውን ተመልከት አለው። የአላህም ኑር ትንሽ ለተራራው ሲገለጽ ተራራው መቅለጥ ጀመረ። ሙሳም የዚያን ተራራ መቅለጥ ሲመለከት ራሱን ስቶ መሬት ላይ ወደቀ። ሙሳም ለተወሰኑ ሰዓታት ራሱን ከሳተ በኋላ ነቃና ጌታዬ ጥራት ይገባ ወደ አንተ ተጸጽቻለሁ እኔም ከሙእሚኖች የመጀመሪያው ነኝ አለ። አላህም ሙሳ ሆይ እኔ በመልእክቶቼና በማናገሬ በሰዎች ላይ መረጡ፣ የሰጠሁንህም ያዝ፣ ከአመስጋኞችም ሁን፣ በብርታትም ያዛት፣ ሕዝቦችህንም በመልካሟ እንዲይዙ እዘዛችሁ፣ የአመፀኞቹን አገር በርግጥ አሳያችኋል። እነዚያን ያለ አግባብ በምድር ላይ የሚኮሩትን ከአንቀጾቼ በርግጥ አዞራቸዋል። ተአምርንም ሁሉ ቢያዩ በእርሷ አያምኑም። ቅንንም መንገድ ቢያዩ መንገድ አድርገው አይዙትም። ግን የጥመትን መንገድ ቢያዩ መንገድ አድርገው ይይዙታል። ይህ እነርሱ በአንቀጾቻችን ስላስተባበሉና ከእርሷም ዘንጊዎች ስለሆኑ ነው። እነዚያም በአንቀጾቻችንና መጨረሻይቱን ዓለም በመገናኘት ያስተባበሉት ሥራዎቻቸው ተበላሹ። ይሰሩት የነበረውን እንጂ ይመነዳሉና አሉ። ሙሳም ጌታው የሰጠውን ኪታብ ይዞ ወደ ሕዝቡ መሄድ ጀመረ። ከምንም በላይ የሚገርመው ሙሳ የአላህን ያረፈበትን ተራራ ስላየ ብቻ ሙሳ ራሱ ማንጸባረቅ ጀምሯል። ለዛ ተከናንቦ ነበር የሚሄደው። ከዚያም ሙሳ ሀገር ሰላም ብሎ አላህ የሰጠውን ኪታብ ይዞ ሲከንፍ ወደ ህዝቡ ሲደርስ ያልጠበቀውን ነገር ተመለከተ። ህዝቡ የሆነ ጥጃ ነገር ቀርጸው ይህ አላህ ነው በማለት እያመለኩ ተመለከታቸው። ሙሳም ቁጣው ድንበር አለፈ። በእጁ የያዘውን ኪታብ በንዴት ወረወረው። ተንደርድሮ የወንድሙን ጺም እየጎተተ ህዝቡ እንዲህ ያለ ጥመት ውስጥ ገብተው ሲጨማለቁ አንተ ምን እየሰራህ ነው? አሉ። ሐሩንም የእናቴ ልጅ ሆይ መጀመሪያ ጢሜን ልቀቅ። እኔ ዝም ልላቸው የቻልኩት መጀመሪያ ተው ስላቸው ግማሹ ትቶ ግማሹም ቢያል እኔም ህዝቡ ለሁለት እንዳይከፈል ሰግቼ አንተ እስክትመጣ ድረስ ዝም አልኳቸው አለ። ሙሳም ሐሩንን እዛው ትቶት ጥጃውን ወደ ቀረጸው ሰውዬ ሳሚረይ ጋር በመሄድ ምን አስበህ ነው እንዲህ ልትሰራ የቻልከው አለው። ሳሚሬይም ያላዩትን ነገር አየው። ይህም የጅብሪል ባዝራ ፈረስ የረገጠችው መለምለሙ ከመልእክተኛው ከፈረሱ ኮቴ ዱካም ጭብጥ አፈርን ዘገንኩ በቅርጽ ላይ ጣልኳትን፣ እንደዚሁም ነፍሴ ሸለመችልኝ አሉ። ከላይ ሳምሪ ያለው ነገር ግልጽ ካልሆነ ላስረዳችሁ። ምን መሰላችሁ? ጅብሪል ፊርዓውንን አሰቃይቶ ከባህሩ ውስጥ ሲወጣ የፈረሱ ኮቴ የረገጠችበትን አፈር ይህ ሰው ዘግኖ ይዞ ነበር። ከዚያም ሙሳ ጌታውን ሊገናኝ ሲሄድ ይህ ሳሚሪ ወይም ሳምራዊ ከግብፅ የዘረፉትን ጌጣጌጥ አቀለጠና የጥጃ ቅርጽ ሰራበት። ከዚያም የጅብሪል ፈረስ ከረገጠችበት ቦታ የዘገነውን አፈር ደፋበት። ያን ጊዜ ከወርቅ የሰራት የጥጃ ቅርጽ እንደ ጥጃ መጮ ጀመረች። በመጨረሻም ይህ እኮ ጌታችሁ ነው፣ ሙሳ ረስቶት ሄዱን አላቸውና የእስራኤላውያን ጥጃዋን ለአርባ ቀናት ተገዟት። እሺ ወደ ታሪኩ እንመለስ። ሙሳም ለሳምሪ ሂድ፣ ላንተ ፈጽሞ የማትጥሰው ቀጠሮ አለ። ወደዚያም በእርሱ ላይ ተገዢው ሆነ ወደ ቆየህበት አምላክህ ተመልከት ብሎ ረገመው። እስራኤላውያን በፈጸሙት ወንጀል የተነሳ በኪታቡ ተወርዶላቸው ከነበረውም አንድ ሰባተኛውን ከመጽሐፉ ተሰረዘ። እስራኤላውያን ምንም ያህል ቢጸጸቱም አላህ ጸጸታቸውን መቀበል እምቢ በማለት ጥጃዋን ያመለኩትን ወገኖች እርስ በርስ እንዲገዳደሉ አዘዛቸው። በዚያ መሃልም የሞተው ሸሂድ እንደሚሆንም ነገራቸው። ጠጃዋን በማምለካቸው የተጸጸቱትን እስራኤላውያን ለጥፋታቸው ማካካሻ እርስ በርስ መጨፋጨፍ ጀመሩ። በዚያ መሃልም ሰባ ሺህ የሚያህሉ እስራኤላውያን ሞቱ። ይህን ሲመለከቱም ሙሳና ሐሩን አላህን አጥብቀው መማጠን ጀመሩ። አላህም ይቅርታውን አውርዶላቸው ግድያውን አስቆመላቸው። ከዚያም እስራኤላውያን ሙሳ የአላህን ድምፅ አሰማን እያሉ ማስቸገር ሲጀምሩ ሙሳም ከእስራኤላውያን ሰባ እሙን ሰዎችን መርጦ እንዲጾሙ ካዘዛቸው በኋላ እዛ ጦር ተራራ ላይ ይዟቸው ወጣ። እነሱም በል አሁኑ የአላህን ድምፅ አሰማን አሉት። ሙሳም እሽ ብሎ ወደ ተራራው ጫፍ ይዟቸው መጣና ልክ ተራራዋ ሲደርሱ የሆነ ደመና ነገር መጣ። እዚያ ደመና ውስጥ ሙሳም ገብቶ ኑ አላቸውና አስገባቸው። በውስጡም ሲገቡ እርስ በርስ መተያየት እንኳን ተሳናቸው። ዳመናውም ውስጥ እንደገቡ ስጁድ አድርገው ሳለ ሙሳና አላህ ሲነጋገሩ ሰሙ። ሙሳም ከጌታው ጋር ያለውን ንግግር ከጨረሰ በኋላ ዳመናው ተገፈፈ። ያን ጊዜ በል ድምፁን ሰምተናል እንድናምንህ ከፈለግ ራሱን አሳየ አሉት። እንዲህ ሲሉ መቅሰፍት ወረደባቸውና ሁሉም በቅጽበት ሞቱ። ሙሳም በጣም ተጨነቀ። እጁን ዘርግቶም ጌታዬ ሆይ ከሕዝቤ መካከል የተከበሩትን ነው መርጬ ያመጣሁት። አሁን ሞቱ ብል ማንም እኔን አያምነኝም። ስለዚህ እባክህ አስነሳቸው በማለት አላህን ሲማጸን ሰዎቹ ሩሖቻቸው ተመለሱላቸው። ብድግ ብለውም ሙሳ ሆይ አንተ አላህን ጠይቀህ ምንም አይከለክልህም። ስለዚህ እባክህ እስቲ ሁላችንንም አላህ ነቢይ እንዲያደርገን ዱዓ አድርግልን አሉት። ሙሳም ዱዓ ሲያደርግ አብሮት የነበሩት በአጠቃላይ አንቢያ ሆኑ። ከዚያም ሙሳ ከጡር ተራራ ላይ የተውራትን መጽሐፍ ይዞ ወደ እስራኤላውያን በመመለስ ስለ መጽሐፉ ማስተማር ሲጀምር ይህ መጽሐፍ የሚለው ነገር ሁሉ ይከብዳል። በዛ ላይ ሁሉንም ነገር ሐራም ይላል፣ አንቀበለ አሉት። የእስራኤላውያን ጥመት አላህ ሲመለከት ጅብሪልን አዘዘውና በአቅራቢያቸው የሚገኘውን ትልቅ ተራራ ከስሩ ነቅሎ ወደ ሰማይ ከፍ በማድረግ እስራኤላውያን ላይ አንጠለጠለባቸው። ልክ ተራራው በላያቸው የሚወድቅ ይመስላል። ከበስተኋላቸው ደግሞ አስፈሪ የባህር ማዕበል መጣ። ከበስተፊታቸውም ደግሞ ነበልባል እሳት መጥቶ ድቅን አለባቸው። ይህን ጊዜ ሙሳ የእስራኤል ልጆች ሆይ ይህ ያመጣሁላችሁን ተውራት የማትቀበሉ ከሆናችሁ ከላያችሁ በኩል ያለውን ተራራ አላህ ይጥልባችኋል፣ ከበስተፊታችሁ ባለውም እሳት ያቃጠላችኋል፣ ከበስተኋላችሁም ያለው ማዕበል ያጥለቀልቃችኋል በማለት አስገደጣቸው። እነሱም ይህን ጉድ ሲመለከቱ መሸሻም እንደሌላቸው በተረዱ ጊዜ ለግዳቸው የተወረደላቸውን መጽሐፍ መርሐባ ብለው ተቀበሉ። በዚህ ሁኔታ ላይ ሳሉ ከዕለታት አንድ ቀን አንድ ልጅ የአጎቱን ንብረት ለመውረስ ፈልጎ አጎቱን ገድሎ ጣለው። ከዚያም ልጁ ራሱ ወደ ሙሳ በመሄድ የአጎቴ ገዳይ እከሌ ነውና ፍረደን ብሎ ከሰሰ። ያ ገዳይ ተብሎ የተከሰሰውም እንዳልገደለው ተከራከረ። ሙሳም አላህ እንዲፈርድ ተማጽኖት አላህም እስራኤላውያንን አንዲትን ላም እንዲያርዱ አዘዛቸው። ሙሳ አላህ ያዘዛቸውን ለሕዝባቸው ሲነግሩ ማላገጥ ጀመሩ። አንተ ሰው ሞቶብናል፣ ፍረደን ብንልህ ላም እረዱ ብልህ ታሾፋለህ እንዴ? አሉ። ከዚያም በድርቅና ምን አይነት ላም ናት? አሉ። ሙሳም እርሷ ያላረጀች ጥጃም ያልሆነች በዚህ መካከል ልከኛ የሆነች ጊደር ናት ብሏል አላህ አላቸው። እነሱም ለእኛ ጌታህን ጠይቅልን፣ መልኳ ምን እንደሆነ ለእኛ ይገለጽለት አሉት። ሙሳም እርሷ መልኳ ደማቅ ተመልካቾችን የምታስደስት ዳለቻ ላም ናት ይላችኋል አላህ አላቸው። እነሱም ለእኛ ጌታህን ጠይቅልን እርሷ ምን እንደሆነች ይገለጽለት። ከብቶች በእኛ ላይ ተመሳሰሉብን፣ እኛም አላህ የሻ እንደሆነ በእርግጥ ተመሪዎች ነን አሉ። ሙሳም እርሷ ያልተገራች ምድርን በማረስ የማታስነሳ እርሻንም የማታጠጣ ከነውር የተጠበቀች ልዩ መልእክት የሌለባት ናት በማለት አላህ ይላችኋል አላቸው። ይህን ጊዜ እንደዚህች አይነት ጊደር ፍለጋ ወጡ። ብዙ ካፈላለጉ በኋላ ይህችን ጊደር ራሷን አንድ በእናቱ መልካም የሚወልጅ ዘንድ አገኟት። ሊገዙት ሲሉ አልሸጥም አለ። ብዙ ከተደራደሩ በኋላ በጊደሯ ቆዳ ሙሉ ወርቅ እንሰጥሃለን ብለው በዚህ ተስማምተው አረዷት። ካረዷትም በኋላ በጊደሯ ምላስ የሞተውን ሰውዬ እንዲመቱት ሙሳ አዘዛቸው። ሬሳውን በጊደሯ ምላስ እንደመቱትም ሬሳው ተነስቶ የወንድሜ ልጅ ውርስ ፈልጎ ነው የገደለኝ ብሎ ተናግሮ ተመልሶ ሬሳ ሆነ። ሙሳ ለእስራኤላውያን ቆሞ ዳዕዋ እያደረገላቸው ሳለ ሙሳ ሆይ ከሰዎች ሁሉ አዋቂ ማን ነው? አሉት። ሙሳም እኔ ነኛ ብሎ ሲመልስላቸው አላህም ሙሳን ወቀሰውና ሙሳ ሆይ ለኔ በሁለት ባህሮች መገናኛ ላይ አንድ ባሪያ አለ፣ እሱም ከአንተ በላይ አዋቂ ነው አለው። ሙሳም ጌታዬ፣ ያን ባሪያህን እንዴት ላገኘው እችላለሁ? አለው። አላህም ሰውየውን ማግኘት የምትፈልግ ከሆነ በዘንቢልህ አንድ አሳ ጨምረህበት ዝም ብለህ ተጓዝ። ያ አሳ የሚያመልጥህ ቦታ ላይ ባሪያዬን ታገኘዋለህ አለው። ሙሳ ኻዲሙን ዩሽዕ ኢብኑ ኑንም አስከትሎ አላህ ባዘዘው መሠረት በዘንቢሉ አሳ ይዞ ጉዞ ጀመረ። ብዙ ከተጓዙም በኋላ ደከማቸውና አንድ ቋጥኝ ድንጋይ ላይ ተጋድሞ በዚያም ሁለቱንም እንቅልፍ ሸለብ አደረጋቸው። በዚህ ሁኔታ ላይ ሳሉ በዘንቢሉ ውስጥ ያለው አሳ ከዘንቢሉ ተስፈንጥሮ በመውጣት በባህር ውስጥ ገባ። ይህ ሲሆን ዩሽዕ የተመለከተና ለሙሳ ሳይነግረው በመርሳት ሁለቱንም ተነስተው ጉዞአቸውን ቀጠሉ። አሁንም ብዙ ከተጓዙ በኋላ ሙሳ የራብ ስሜት ይሰማውና ለዩሻ በጣም ርቦኛል የቀደሙን ዓሣ አምጣ እንብላው ሲለው ዩሻዕም ቅድም ድንጋይ ላይ የተኛን ሰዓት ዓሣው አምልጦ ባህር ውስጥ ገባ እነግርሃለሁ ብዬ ረሳሁት አለው። ሙሳም ይህን ነው እኛም የምንፈልገው ብሎ ወደ መጡበት በመመለስ ቅድም የተኙበትን ድንጋይ መፈለግ ጀመሩ። ብዙ ካፈላለጉም በኋላ ድንጋዩን ከርቀት አይተውት ሲሄዱ ድንጋዩ ላይ የሆነ ፎጣ ነገር የተከናነበ ሰው ተቀምጦበት አገኙት። የተከናነበው ሰው ስሙ ኸድር ይባላል። ሙሳ ሰላም በአንተ ላይ ይሁን አለው። ኸድርም በአንተም ባለህበት ሰላም ይሁን፣ ሙሳ እባላለሁ። ከድር ሙሳ በኒ እስራኤል አለው። ሙሳ ደግሞ አዎን አላህ ካሳወቀህ ዕውቀት እኔንም ታሳውቀኝ ዘንድ ወደ አንተ መጥቻለሁ። ከድር አንተ ከኔ ጋር መታገስን በጭራሽ አትችልም። በእውቀትም በሱ ባልደረስከው ነገር ላይ እንዴት ትታገሳለህ? ሙሳም አላህ የሻ እንደሆነ ታጋሽና ላንተም ትእዛዝን የማልጥስ ሆኜ ታገኘኛለህ። ከድር ብትከተለኝም ለአንተ ከእርሱ ማውሳትን እስከምጀምርልህ ድረስ ስለ ምንም ነገር አትጠይቀኝ። ባህር ዳርቻ ሆነው ይህን አውርተው ከተስማሙ በኋላ አንዲት መርከብ ብቅ አለች። ባለመርከቦቹም ከድርን ያውቁት ስለነበር ሙሳንና ከድርን በነፃ አሳፈሯቸውና ጉዞ ጀመሩ። ትንሽ እንደተጓዙም ከባህሩ መሃል ሲደርሱ ከድር መርከቤቷን መስበር ጀመረ። ሙሳ ይህን ሲመለከት ስምምነታቸውን ረስቶ አንተ ምን ሆነሃል? በነፃ ያሳፈሩን አንሶ መርከቢቱን ትሰባብራለህ እንዴ? መርከቢቷ ተሰብራ እኛስ ብንሰምጥስ? ብሎ ጮኸበት። ከድርም አንተ ከኔ ጋር ትዕግስትን ፈጽሞ አትችልም አላልኩህምን? አለው። ሙሳም በረሳሁት ነገር አትያዘኝ፣ በነገሬም ችግር አታሸክመኝ በማለት ይቅርታ ጠየቀው። እሺ ተባብለው በመሄድ ላይ ሳሉ አንድ ወፍ መጣና በመርከቡ ላይ አርፎ ትንሽ ውሃ ጠጥቶ ሄደ። ይህን ሲያዩ ከድር ለሙሳ እንዲህ አለው፣ የኔና የአንተ ዕውቀት ተደምሮ ከአላህ ዕውቀት ጋር ቢነጻጸር ይህ ወፍ ከዚህ ባህር የጠጣውን ያህል እንኳን አያህልም። ከዚያም ሙሳና ከድር ከመርከቢቱ ላይ ወርደው በእግር በመጓዝ ላይ ሳሉ ሕፃናት የሚጫወቱበትን ስፍራ ደረሱ። ከዚያም ከድር ከሕፃናቱ መሃል አንድን ሕፃን ነጥሎ አንቆ ገደለው። ሙሳ ይህን ሲያይ ትዕግስቱ ተሟጦ አንተ ምንም ወንጀል ያልሰራችን ንጹሕ ነፍስ ዝም ብለህ ትገድላለህ እንዴ? አሁንም በጣም ትልቅ ወንጀል የፈጸምከው አለው። ከድርም አንተ ከኔ ጋር ትዕግስትን ፈጽሞ አትችልም አላልኩህምን? አለው። ሙሳም ከዚህ በኋላ ምንም እንኳን ብጠይቅህ አትጎዳ፣ የይቅርታን ጫፍ ደርሰሃልና አንድ እድል ስጠኝ አለው። ከዚያም ተስማምቶ ጉዞአቸውን ቀጠሉ። ብዙ ከተጓዙም በኋላ የሆነ መንደር ደረሱና የመንደሩን ሰዎች ምግብ ሲጠይቋቸው ሁሉም ከለከሏቸውና ትተው ሲያልፉ እዚያው የሆነ ሊወድቅ የደረሰ ግድግዳ ተመለከቱ። ከድርም ቆም አለና ግድግዳውን ቀና ቀና አድርጎ ሲያስተካክል ሙሳ በአግራሞት ምግብ ለምነናቸው ምግብ ለከለከሉን ሰዎች ትሰራለህ እንዴ? ደግሞ እኮ አሁን ለሰራኸው ክፍያ መቀበል ትችላለህ አሉ። ይህን ጊዜ ከድርም ሙሳ አሁን መለያያችን ነውና እስካሁን ስለፈጸምኳቸው ድርጊቶች ፍቺውን እነግርሃለሁ። አንደኛ መርከቢቱን የሰበርኳት። ከመርከቢቱ በስተጀርባ ሐደድ ኢብኑ በደድ የተባለ ንጉሥ በባህር ላይ ያሉ መርከቦችን ሁሉ እየወረሰ እየመጣ ስለሆነ በዚህችም መርከብ የተሰበረ ነገርን ከተመለከተ ትቶ ያልፋል ብዬ ነው። ሁለተኛ ጀይሱር የተባለውን ሕፃን ከሚጫወትበት ለይቼ የገደልኩት ልጁ እናት አባቱ ሙስሊም ሲሆኑ እሱ ግን ወደፊት ሲያድግ ካፊር ፋጅር ነው የሚሆነው። በዚያ አጋጣሚ እናት አባቱንም አድጎ እንዳያከፍር ነው የገደልኩት። ሶስተኛ ግድግዳውን ያጠናከርኩት ደግሞ እዚያ ቤት ውስጥ አስረምና ሱረይም የተባሉ ሁለት ወንድማማቾች አሉ። ድሮ አባታቸው መልካም ሰው ነበር። ከቤቱ ውስጥም ወርቅ ደብቆላቸዋል። እነዚህ ልጆች አድገው ወርቁን እስኪያወጡ ድረስ ቤቱ እንዳይፈርስ ነው ከና ያደረኩት። ይህን ሁሉ በእኔ በፍቃዴም አልሰራሁትም። ይህ በእርሱ ላይ መታገስን ያልቻልከው ነገር ፍቺ ነው ብሎት ተለያዩ። አላህም የሃሩንን ሩህ ማውጣት በፈለገ ጊዜ ሙሳንና ሃሩንን ወደ አንድ ተራራ ላይ እንዲወጡ አዘዛቸውና ሁለቱንም ወደ ታዘዙበት ተራራ ላይ ወጡ። ልክ ተራራው ጫፍ ሲደርሱ በሕይወታቸው አይተው የማያውቁት አይነት ውብ ዛፍ ተመለከቱ። ወደ ዛፏም ጠጋ ሲሉ በንግግር ለመገመት የሚያስቸግር ውብና አማላይ ቤት ከዛፉ ጎን ተመለከቱ። ከዚያም ወደ ቤቱ ዘልቀው ሲገቡ ውስጡ ውበቱ ይለያል። አሁንም ወደ መኝታ ክፍሉ ሲገቡ በጣም የሚያምር አልጋ አለ። የክፍሉም ጠረን እጅግ ያውዳል። ሃሩን ይህን ሲመለከት ሙሳ እባክህ እዚህ መተኛት አማረኝ አለው። ሙሳም ተኛ አለው። ሃሩንም የቤቱ ባለቤት እንዳይመጣብን ፈራው አለ። ሙሳም ልብ ሙሉ ነገር ነውና ይምጣ፣ እኔ አለሁልህ አለው። ሃሩንም ና በቃ አብረን እንተኛ፣ ባለቤቱም ከመጣ ሁለታችንም ይቆጣን ከፈለገ ሲለው ሙሳም እሺ ብሎ ከወንድሙ ጋር ተኛ። ትንሽ እንቅልፍ እንዳሸለባቸውም መለከል መውት መጥቶ ከሃሩን ሩህ ጋር ሲታገል ሃሩን የሆነ ስሜት ተሰማውና ትንሽ ተአረሞት ካታገለው በኋላ የሃሩን ሩህ በተወለደ በ122 ዓመቱ ወጣች። ልክ ሃሩን ሲሞት ያ ቤት ከነግቢው ሙሳን ትቶት ሃሩንን ይዞ ወደ ሰማይ ብድግ አለ። ከዚያም ሙሳ ወደ ህዝቡ ብቻውን ሲመለስ ሃሩን የት ነው ብለው ጠየቁት። ሙሳም ሞቷል አላቸው። ህዝቡም እኛ ለሱ ያለንን ፍቅር አይተህ ራስህ ገድለኸው ነው አሉ። ሙሳም እንዴት ነው የምታስቡት? እኔ ወንድሜን እገድላለሁን? ሲላቸውም ምንም ሊያምኑለት አልቻሉ ይህን ጊዜ ሙሳ ሁሉም በተሰበሰቡበት ረክዓተይን ሰግዶ ዱዓ ሲያደርግ ሃሩንን ይዞት ወደ ላይ የወጣው ቤት ከሰማይ ይዞት ወረደ። ሁሉም እስኪመለከተው ድረስ ህዋ ላይ ከተንሳፈፈ በኋላ ተመልሶ ሄደ። ሁሉም ሙሳን አመኑት። ከዚያም በሌላ ቀን ሙሳ ከዮሻ ጋር በመጓዝ ሳሉ በጣም ጥቁረቱ የበዛ የሚያስፈራ ንፋስ መጣባቸው። ዮሻዕም ቅያማ የደረሰ መስሎት ፈርቶ የሙሳን ቀሚስ አጥብቆ ያዘ። ምንም እንኳን ዩሽዕ ሙሳ ላይ ቢጠመጠምም ሙሳ ከቀሚሱ ውስጥ ተሰወረበትና በዩሽዕ እጅ የሙሳ ቀሚስ ብቻ ቀረ። ዩሽዕም የሙሳን ቀሚስ ይዞ ሲመለስ ሕዝቡ አይቶት አንተ የአላህን ነቢይ ነው እንዴ ልብሱን ይዘህ የመጣኸው? በማለት ዩሽዕን ራሱን ሊገሉት ፈልጉ። ዩሽዕም እኔ አልገደልኩትም። ንፋስ ሲመጣ በእርሱ ልከለል ቀሚሱን ሲይዘው ሙሳ ቀሚሱን ትቶ ተሰወረብኝ። አናምንህም ካላችሁኝ ሦስት ቀን ከሀገር አስወጡኝ አላችሁ። እነሱም ከጠባቂዎች ጋር ከሀገር አስወጡት። አላህም ዩሽዕ ሙሳን እንዳልገደለው በሕልማቸው ባሳያቸው ጊዜ ዩሽዕን ለቀቁት። ሙሳ ከዩሽዕ ከተሰወረበት በኋላ እቤቱ ተጋድሞ ሳለ መለከል ሞት እንደ ልማዱ ድንገት ዘው ብሎ ገባ። ሙሳም ያለ ፈቃዴ ማን ነው እቤቴ የሚገባው በማለት ብድግ አለና አንድ ጊዜ መታ ሲያደርገው የመለከል ሞት አንድ አይኑ ፈሰሰ። መለከል ሞትም ወደ አላህ በመመለስ ጌታዬ ሞትን ወደማይፈልግ ባሪያህ ዘንድ ነው የላከኝ፣ አይኔ መጥቶኝ አጠፋው አለ። አላህም የመለከል መውትን አይን አበራለትና ተመልሰህ ሂድ፣ እናም ለሙሳ እንዲህ በለው፣ እጅህን በከብት ቆዳ ላይ ዳስስ፣ እጅህ ባካለለው በቆዳው ጸጉር ልክ አመት ትኖራለህ ብሎ ወደ ሙሳ ሸኘው። መለከል መውትም ሙሳ ዘንድ ተመልሶ መጣና እጅህን በከብት ቆዳ ላይ ዳስስ እጅህ ባካለለው በቆዳው ጸጉር ልክ ዓመት ትኖራለህ ሲለው ሙሳም ከዚያስ አለው። መለከል መውትም ከዚያማ ትሞታለህ አለው። ሙሳም በቃ ሞት ካልቀረ አሁኑኑ ግደለኝ አለው። መለከል መውትም ሙሳን አንድ ጊዜ አሸተተውና በተወለደ በአንድ መቶ ሃያ ዓመቱ ዱንያን አሰናበተው። የአላህ ሰላምና እዝነት በሙሳና በሃሩን ላይ ይስፈን።